Kun nyt olet autolla liikenteessä, haluamme ystävällisesti muistuttaa sinua, että jos ajat punaista päin, sinä olet vakava vaara kanssaihmistesi turvallisuudelle. Kun lähestyt vihreää näyttäviä liikennevaloja, valmistaudu aina myös jarruttamaan niin, että ehdit pysähtyä turvallisesti keltaisilla valoilla. Välitä. Muista. Ennakoi. Liikenneturva.